vla mi mos de vla Si un mar barou Saro cere sare puf De saro can Sale cela ea de vla Am doce De vla Siga djales potrušu, čuka mi moju Se a sarevo ne ide, me tu ga dje Ko se vole tu kaj turove vai barone

nanay mo oh, oh. I mo